all around se jako o tom bavili. Tady už eh, déšť skrápí všechny. Tak 14 dříve. Dneska bude o budu s menší ztrátou je 53 Když si to platí i pro 49, tedy pro Petra Pulánku dolítává do cíle. Tak, dostane láhev, ničeho dobrého. Silke Kín. Už jsme ji viděli na vítězů a Silke Eh, tuším, že po třetí, si doplníme o Ivanu Hrdličkovou, první místo 4, 13, 36. A potvrzení průběžného vedení ženské kategorie Moravského ultramaratonu. Všechny tři jdou celých eh, sedm etap. Zítra je uvidíme naposledy. Košťákovi 3, 24, 34. A z šesti etap pětkrát první Daniel Orálek 3, 14, 51.